Selamat pagi, hari ini kita datang Patang Gali Patang Gali kolam apa bang? di Semarang. Okay, di Semarang ah. Kolam satu. Hmm, kolam ada satu. seribu ah. Ada seribu ah, tag ada seribu. So kita komplot ah dengan asing. Wah, laju ah. asing sudah campak ah. Wah, hau chao. <laughs> kita pakai pakai special punya umpan ah. Ih, umpan busuk ah. Okay guys, so itu tadi daripada Peter ah, mantap boy. So hari ini kita di Di mana ni ya Di Semarak Di Semarak lah Patang Kali Okay disebabkan banyaklah iklan dia Katakan di sini ada apa monster Dan dia sudah gabungkan dua tiga kolam lah Jadikan satu That's why kita datang hari ini. So target kita uh, Pacu, Chao Praya dengan Mekong Mekong, Mekong hmm. Ada ikan-ikan yang sudah diberikan tag Bernilai seribu seekor ah. So ada sepuluh ekor dalam sini ah. Sepuluh ekor tau So sepuluh ribu That's why saya rasa itulah sebabnya banyak orang datang ah. Sekarang pukul 7 pagi saja ah. tengok dah penuh ah. Hari ini Ahad Dan harap kita berjaya lah mendaratkan beberapa ekor ikan lah Untuk hari ini Package pada hari ini RM50 eh, uh, untuk 5 jam sebenarnya Tetapi diberi percuma 2 jam Oleh uh, Tuan Kolam lah So total RM50 untuk 7 jam Pemandangan kolam cantik lah Memang sedap ah, So Peter dengan Asing sedang bersiap sedialah untuk memancing ya. So kita menggunakan rod apa hari ni? Tak tahulah panggil rod apa. Wah, wah. Wow, dia cukup harum. Harum manis. Harum manis. Saudara. <laughs> 算 OK Kita tengok setting Ini Infinia ah, daripada Pioneer lah. Ini berapa ah? Empat ribu. Uh, Infinia 4000 ah. Yang rod pula Giant King. Giant King ah okay, disebabkan ada member yang suruh Sean buat sedikit lah uh, review ataupun bagi tahu lah apa rod dengan apa kita punya rod lah dengan kita punya reel lah so ni satu kita masuk dua joran saja hari ini dan Peter pula dia kata nak main casting so ini barang dia ATC ni model lagi Combat. Ah, Combat lah, Combat 201. Dia punya rod panggil rod Dragon Knight. Dragon Knight. U Pro. U Pro punya Dragon Knight. So satu lagi, oi. Satu lagi ya ni nanti kita try. Infinia juga. Ini 7000 ah. Infinia 7000 rod murah-murah saja daripada iFix ke apa benda ni saya pun tak lah. lepas tu nama dia Ocean Blue ha, ini lima kaki saja panjang ini raksasa pun boleh naik ah. <laughs> ok itu saja penerangan secara ringkas kita pancing sampai 2.15 daripada 7 ah. pukul 7 ok kita nantilah kita update balik harap-harap dapatlah kita tengok strike yang menarik pada hari ini ya. Okey, kita lanjut. So, di di Semarak ni ya, dia ada dua kolam sebenarnya. Yang satu kolam untuk casting tapi anda bolehlah juga main bottom ah. Okey, dan dia ada kolam besar di sini. Tu kecil sikit, ini besar sikit. Dan selain daripada tu, you nak pancing udang pun ada dua. Ha, udang udang galah, udang galah. Yang sepit biru punya pun ada tapi jaranglah permintaan orang pancing udang galah di sini ya sebab semua rata-rata pancing ikan lah jadi disebabkan tax 10 ribu tu lah semua gila-gila lah ramai-ramai masuk sini ha. so kalau korang nak main ikan boleh datang sini eh kolam besar, kolam kecil ataupun kancing udang juga lah. alright, itu sajalah sebelum sedikit lah kita perkenalkan kolam sikit alright so bro ni suai ikan ah. <laughs> Satu kolam ah dia bawa keliling. ha, <laughs> kita tengok sikit abang layan. Ooh. Tadi Sean pergi beli barang ah. Sebab macam tak apa-apa jalan, saya pergi dapatkan umpan ikan lah, ikan yang mati ya. Ah. Ini keli dengan sardin. Dan van saya pergi tu asing sebenarnya ada strike ikan juga ah. Ha tengok. RM5 lah tapi saya tak ada. Lepas tu Peter sudah pergi casting, kolam casting kat sebelah sana. So tak ada orang record video. So lepas after strike tapi memang dapatlah RM5 cow praya dia dapat tadi. Alright. Kita tengok sikit abang suat ikan. Ah, tengok abang layan ikan eh. Uh, habis joran Bangkok. Mekong apa ikan dah dekat dah. Ah, ikan apa tu? Okay ya, tak tahu ah. Ciao Praya. Ah. Okey. Wah. Ah, ini bun sebab ikan. Tengah pam. Nanti kita dah dekat baru tengok. Oi oi oi oi. Wow. Uish. Asing pula strike ah. Oh. <laughs> Sampai terjatuh pacang. Uish. Hebatlah. Strike. Ini ikan kedua asing ah. Tadi satu dah lepas. Ha, kali ni bukan lepas lah dapat tapi tak tak ambil video. Sebab saya tak ada ah. mantap ah seng. Dapat ikan dulu baru mantap lah. Belum naik lagi oh. Wah, pergi tengok ni dulu. Oh, ini monster. Wah. Tengok besar dia. Oh. Monster. Uh. Okey. Kamu balik asing ah, pula. Uh. Anjing-anjing. 執過翻嚟咯，要。OK 啦，跟住等住等啊。呢個超貴啊！呢個。好，一条打一条，baby 仔，baby，伊呢打多啊呢，伊都 baby 啊。 Okey lah At least kita dapat lah uh, Ini asing punya ikan kedua hari ni Kuya <laughs> Kamu kuya? Hei lai kau dia bang Hengai ya tak <laughs> tahu <laughs> Okey Cun, cun, cun Ah, strike lagi guys, strike lagi. Uyu, ikan ketiga. Uyu mantap lah asing. Uh. Ah, Peter lari pula. Dia main casting, eh, casting, casting. Asing sudah tiga ekor main bottom. RM5, RM5 on the way. luas kita pandangan nah. Ichi Ichi Ichi稱佢上嚟啊！唔可以自己拉上嚟嘛？啊，揼玻璃啊，亦都揼玻璃。你換一個魚頭，跟住好似佢咁樣搞拖吊，拖吊仲好啦，有魚頭咗。我冇搞呢個。你要搞呢個嘅話，可以啊。 啊，如果唔系你搞搏登仲好啦，你嗰只我系鱼我都唔食啊。Alright，kita tak boleh ya peraturan di sini tak boleh naikkan ikan sendiri. So kena orang uh, staff dia tolong naikkan dia jaring. Ah, dia buka hook lepas tu dia lepas. Kita tak boleh sentuh uh, ikan. Tak boleh naikkan dia lah. So kita tak boleh angkat ikan tu naik kan? Tak boleh, tak boleh Kena tunggu you juga. Uh. Alright Happy je muka asing tengok Ikan ketiga lah hari ni Haa Fong Tai Hai Walaupun kecil tapi dapat jugalah Tak ada kumpau lah ha, Semua ikan di sini cash and release Kena lepas collect punya Sini suka-suka je pancing kecil pindah kolam casting. Oh, kena pindah sana. Ya? Ha. Oh, ikan kecil dia pindah casting, kolam casting. Besar punya letak balik di sini. Alright. 2000 years later. That's right. Wah, dah lama menunggu ah. Right. Sebab tadi kena berterusan ah. Tapi sekarang lepas tu dah kena tunggu se sejam lebih ah, lebih 2 jam ah baru strike balik wish cantik lah besar ikan jauh ni swipe swipe swipe oh ah. ayo pasir jaga besar ni sebab line tu jauh line tu jauh ha jom ikut drag Terus lagi Dia bawa kami jalan-jalan lah monster嗯，搞幾耐？你搞幾耐？我幫你錄到晒為止，放心。係咁出啊！頂我！但係冇聲嘅呢個，應該要多啲 cling cling cling cling 嘅。 出唔晒啦，系嘛？去到对面咧，唔系好远嘅啫。系啱。lama lah kita tengok kena masa naikkan nasib baik lah pada asing besar boleh jepang panas panas saya duduk sebelah ni 好細啊呢邊。唔係啩？冇亂嚟。冷靜冷靜，冇真係做埋啲護衞動作。你濕濕水，我攞水上嚟俾你咯。Dia bawa lari satu kolam ah. Maraton, maraton. Thấy住嗰支邊啊，好高啊！ maraton maraton satu kolam dia bawa keliling kita dari tengah sana ayuh ayuh ayuh ah lecut lecut Okay, strike lagi Yang tadi tu sudah lucut lah Satu kolam dia bawa lucut So suat lagi ah. RM5 asing. Ah, jangan bagi lepas lagi ah. Tengok ikan. Oh, uh, lagi. Ah. Uh, hmm, tawon dia hei lagi lucu lagi masuk mulut betul-betul Yeah. Dude, so I do that, I go, này xem này <laughs> Tây mình là ngay lưu chút lưu chút <laughs> à Tôi yêu chào chị chào chị em muốn ăn đắp cô không Malam lagi ha, sudah dekat. Ikan sudah dekat. Oh, lari pula. Saya malu. まあ、ほらペレだけ青浜 kenapa kau peraya lah ni makan daging Okay, staff datang Patung desastre. Tadi lari lucu ni tu besar. lucu besar Kalau naik tak besar lah dia. Okay, sekali. Alright, ah, ini tuh hari yang jangan itu. Ini paling besar lah antara hari ini. Uyo, bol, memang bol punya lah ini. <laughs> ah, akhirnya strike. Ini joran baru lah dengan real pun baru. Ah, hanyi. Dapat hanyi kan. first try ah mantap boy mantap mantap ah咁大支狗，你走去邊度？哇！使唔使走到咁遠去啊？供佢翻嚟啊嘛！咁大支鞭，嚇？有冇變咗嗎？ Ini saya punya nama. Ini nama saya. Ah, Ashen. S H E N. Ah, S H E N. Ashen. Oh, what life 啊？What life? Okay. Life 啊，他帮你拍。那还没有开始。啊，再来。 live ah à? ini live daripada pihak kolam hah cô phát lấy cái cô lấy thì nhau à à thì thấy gì à sánh của chị à dekat muecas, Oh, dia besar Dia besar Orang je kecil Mesin besar joran besar, Orang kecil Oh, keluar lagi Orang saya 有信心再锁，再锁有信心再锁。哦，好难，好难，哇，好难啦！什么意思？tak boleh lah nanti hitam semua Oh, sudah sampai ya ikan Oh, lagi yang dia Ah, mau tangguk. Ikan besar. Mana tangguk? Jangan bagi lari yo. Ini first try oh. Kalau lucu lah dia. Masam lah muka. Okey. Wah, sungguh kau Tadi Tak ada lagi. Ha, asing tengah <laughs> buat live ah untuk pihak kolam. Ha, seluruh staff dia mau tangguk ikan. Dia punya layanan. Eh. Ah, sudah dekat. Oh, besar-besar. <laughs> mantap li bi lah. Ah, mantap mantap. Xiong Zhou Xin mantap la. Mai. Mua mua, bukan kini. Langsing dit, langsing dit. Oh. <laughs> muka dia sudah nampak letih ya. <laughs> Tengok muka. Ah. Oh, muka nampak letih. Oh, ini pun suka dia. Ah, tak mengalah lagi ya ikan. Oh, besar dia. Eh, sana lah. Ah. Oh. Uish. sikit lagi. Dia tak mau lagi, belum lagi. Cô dưỡng quỷ đâu Nhất thì là câu là phạm bún đó Câu bún à, mới phạm bún à Monster, monster Yeah. Dạ. À, cô này, cô này. Oke, mantap. Oh, apa perasaan? Ya mah, mantap ah. Oh, ini bersalah nih. Hmm. Hmm, tunjuk mata. Nih, bu cantik ah, dapat bu. Nào đi tới đây sáu hay thấy tới tôi muốn. Hỏi đi kiểu là hơi muốn tới sáu. Ừ. Hỏi kiểu là hơi. 俾佢拆，佢自己拆嘅，佢自己拆嘅，佢幫佢拆。我影相。啊，我去拆咗先。 Ha, nanti dia mau gambar. Hai pun lah jenggo sini lah. Wiyo. Okay. Aduh, putus guys. Lain putus. Ikan besar ni. Hmm. Eh muka kecewa asing ni. Ush. Ush. Dua tu dah. Belilah tali baik-baik punya. Hai, tali. Ah tali DIY-nya. Ah ya, ini DIY punya tali ya ini. Hey, eh, eh, hey, jangan beli ini macam punya tali lah. DIY-nya. <laughs> Alright guys, so kita balik lah. Sekarang sudah pukul 2 lah. Kita masuk pukul 7, 7 jam. Pukul 2 sekarang. So, kita punya hasil hari ni 5 ekor. Semua cakap beraya. Okay. 5, lucut 2. Besar-besar lucut. <laughs> Lucut-lucut satu putus. Okay, so sekarang kita balik ah. So sehari di kolam monster di Semarak. Okay, hasil lima ekor. Dua lucut. Total tujuh. Okay, so itu dia thing. Don't So saya bawa ni Ini saya punya ramuan rasa nak pakai Mekong punya Tapi hari ni tak main pun <laughs> Sia-sia je bawa Okay so sampai kita jumpa lagi di video akan datang eh, Pada anda semua yang ingat pada channel memancing ataupun outdoor ah, Kita silakan untuk subscribe lah Kita jumpa lagi selepas ini Bye bye